bardzo krótko i będzie dotyczyć Haifa. High five! High five! No i to właśnie znaczy high five. Wystarczy ważne, żeby... To zostało zrobione, zanim skończy się wszechświat. Y, potrzebne były narkotyki, żeby mm, w ogóle coś z tym zrobić. Do to było wszystko. Na teraz. Jeżeli miał to jakąkolwiek wartość, to poklikajcie o przyciski od subskrybowania i lubienia. I na razie High five. Okay, again.